our channel M B J gaming boy तो आप सब कैसे हैं आप लोग आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना गाइस मैं आप आप सबके लिए एक बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ जो शायद किसी ने नहीं बोला होगा ये वीडियो है कि फ्री फायर में फ्री में कैरेक्टर कैसे ले सकते बहुत सारे बंदे बोल रहे हैं कि ये आप यूज़ करो वो आप यूज़ करो ये लिंक क्लिक करो वो लिंक क्लिक करो कोई लिंक नहीं कोई भी आप नहीं आप फ्री फायर में से ही फ्री फायर कैरेक्टर ले सकते हैं आपको गोल्ड भी नहीं देना होगा डायमंड भी नहीं देना होगा आपको कुछ भी नहीं देना होगा सिर्फ आपको एक ट्रिक बताऊंगा वो ट्रिक करेंगे तो आपको डायमंड या गोल्ड कुछ भी नहीं देगा फ्री में कैरेक्टर मिलेगा तो चलिए लेट स्टार्ट करते हैं ये वीडियो ज़्यादा लेट मत करके स्टार्ट करते हैं वीडियो बहुत छोटा होने वाला है तो वीडियो को पूरा वॉच करो और चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो बेल आइकन को ऑल पे सेट करो और वीडियो को लाइक करो तो गाइस चलो शुरू करते सिर्फ आप गेम कैरेक्टर खेल के कैरेक्टर ले सकते और कोई भी आप नहीं कोई भी मतलब कुछ भी नहीं है कोई भी आप नहीं कोई भी लिंक नहीं कुछ भी नहीं बोलूँगा सिर्फ गेम खेल के आप कैरेक्टर ले सकते सिंपल से आपको क्या करना होगा मैं बोल देता हूँ सिंपल से आपको यहाँ पर जो कैरेक्टर का ऑप्शन है वहाँ पर आना होगा और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देखना ऊपर के टैब पे ये जो लिखा है ना लिंक इस लिंक के टैब पे आपको क्लिक करना होगा लिंक के टैब पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा इस तरह का इंटरफेस आने के बाद लिंक एक करेक्टर और आपको सिर्फ प्ले करके खेलना होगा और या फिर आप तो प्ले करके ले सकते हैं या फिर आप गोल्ड चाहे तो गोल्ड भी दे के ले सकते हैं वो कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ तो सिंपल सा इस वाले इस वाले पेज पे आने के बाद आपको जो यहाँ पर प्लस वाला आइकन दिख रहा है इस बॉक्स में जो प्लस वाला आइकन दिख रहा है इस पर आपको टैप करना पड़ेगा टैप करने के बाद यहाँ पर देखिए ये जो कितना कैरेक्टर है आप इनमें से इनमें से जो भी कैरेक्टर लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं तो मैं स्काइलो को लेता हूँ यहाँ पर देखिए बहुत सारा कैरेक्टर सब मतलब कि सभी कैरेक्टर हैं सभी कैरेक्टर हैं सभी कैरेक्टर में से आपको जो भी चाहिए वो ले सकते हैं आप तो मैं लेना चाहता हूँ स्काईलो को तो स्काईलो को क्लिक किया यहाँ पर स्काईलो क्लिक किया तो आपको क्या करना पड़ेगा स्काईलो पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लिंक वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर लिखा है तो आपको यहाँ पर लिंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा फिर आपको यहाँ पर जो नोटिस है इसे आपको पढ़ना है या फिर नहीं पढ़ेगा तो कुछ कोई भी बात नहीं और इसे आपको कन्फर्म कर देना है कन्फर्म करने के बाद आपका ये जो कैरेक्टर है वो आपके गेम के साथ लिंक हो चुका है आप जब भी गेम खेलेंगे आपको मतलब स्कोर मिलेगा यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो लिंक विथ स्काइलर लिखा है और उसके बाद यहाँ पर देखिए तेरह हज़ार पाँच सौ लिखा है तेरह हज़ार पाँच सौ आपको खेल के कलेक्ट करना है कोई भी ज़्यादा मतलब ज़्यादा माइलस्टोन नहीं है बहुत ही कम है तो आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं कैसे देखिए मतलब कि क्या बोलूँ मैं यहाँ पर सब पहले बता देता हूँ यहाँ पर खेल आप यहाँ पर 200 गर्ल्स ले सकते हैं लिमिट है डेली लिमिट है पाँच पाँच बार डेली लिमिट है पाँच बार तो सौ सौ मिलेगा आपको पॉइंट तो एक मतलब 200 डायमंड गोल्ड दोगे तो डायमंड नहीं सिर्फ 200 गोल्ड देंगे तो आपको 100 पॉइंट मिलेगा तो 100 पॉइंट में तो कुछ नहीं होगा आपको खेल के करना होगा प्ले मैच देखिए जीरो आउट ऑफ आप मैच खेल के पंद्रह सौ कलेक्ट कर सकते हैं या फिर उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं तो आपको ये पर मैच में देगा डेढ़ सौ डेढ़ सौ स्कोर देगा आप डेढ़ सौ स्कोर देगा अगर आप एक दिन भी कंटिन्यू खेलते तो आप चाहेंगे तो एक दिन भी ले सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना गेम प्ले करते हैं तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा बस इतना ही करना होगा और उसने बस आपको गेम प्ले करके आपको यहाँ पर दिखा देना ये देखिए रुको मैं बता देता हूँ ये देखो यहाँ पर मेरा जीरो है मैं अभी एक गेम प्ले करके आता हूँ फिर मैं आप सबको दिखा देता हूँ कि क्या हो रहा है तो सिंपल सा मैं जाता हूँ क्लास कार्ड के इस मतलब इस ये मेरा दूसरा अकाउंट है गाइज मेरा मेन अकाउंट नहीं है तो मैं उन्हें मेन अकाउंट में कर चुका था तो दूसरे अकाउंट में आया हूँ तो दूसरे अकाउंट में आने के बाद मैंने क्लास कार्ड मैच स्टार्ट किया तो गाइज क्लास कार्ड मैच अगर मैं पूरा दिखाऊँगा तो बहुत लेट हो जाएगा बहुत ही लंबा वीडियो होगा तो मैं आपको मतलब मैं वीडियो को पूछ करता हूँ गेम खेल के बाद मैं आपको स्कोर दिखाता हूँ तो देखिए भाई जैसे ही वो गेम ख़त्म हुआ तो यहाँ पर जो स्कोर बोर्ड आता है जो आपको जो फ्रेगमेंट मिलता है आपको जो रिवॉर्ड मिलता है वहाँ पर देखिए ये भाई क्या बड़ा यार एक बार में चार सौ बयासी बड़ा यार मतलब मेरा जो मैंने कहा ना उसमें डेढ़ सौ आ रहा था तो इसमें चार सौ बयासी मतलब बहुत ही ज़्यादा है आप चाहे तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा तो कोई बात नहीं आप लोग चाहेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा खेल के कर सकते हैं या फिर नहीं चाहेंगे तो आप लेट करेंगे तो लेट होगा आप वो आपके ऊपर डिपेंड करता है तो आप कितने दिन में खेलते हैं तो आप जैसे खेलेंगे वैसे मिलेगा आपको प्रीमियम रूप मतलब ऑल कैरेक्टर ले सकते हैं आप उसमें से ये कैरेक्टर होने के बाद आप जो दूसरा कैरेक्टर होता है ना मतलब आप दूसरे कैरेक्टर भी ले सकते हैं और मतलब मैं बता देता हूँ कैसे ये देखो ये खत्म होने के बाद यहाँ आपको यहीं पर यहाँ पर टैप करना पड़ेगा यहाँ पर टैप करने के बाद आपको यहाँ पर जो क्लाम का ऑप्शन आएगा यहाँ पर आपको क्लाम कर लेना है क्लाम करने के बाद ये कैरेक्टर अपबीट हो जाएगा फिर आपको दूसरा सिलेक्ट कर लेकिन नहीं यहाँ पर जो यहाँ पर जो आइकन है मतलब मेन वाला आइकन हो के जो इक्वल टू सिंबल है उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा यहाँ फिर आप उसके बाद आपको यहाँ पर एक कैरेक्टर चूज़ करना पड़ेगा फिर आप यहाँ पर जो कैरेक्टर चूज करने के बाद यहाँ पर लिंक का ऑप्शन आएगा फिर से आपको लिंक पे करने के बाद आप लिंक कर सकते हैं तो मैं बता देता हूँ आप पहले एक कैरेक्टर सिलेक्ट करने के बाद 24 चौबीस घंटे तक आप कोई भी कैरेक्टर सिलेक्ट नहीं कर सकते चौबीस घंटे के बाद आप अगर चाहेंगे तो कैरेक्टर चेंज कर सकते हैं कि आपको ये कैरेक्टर नहीं चाहिए वो करेक्टर चाहिए लेकिन मेरे मानिए तो आप सब करेक्टर ले लीजिए क्योंकि गरीना फ्री में दे रहा है क्योंकि बहुत डायमंड ले चुका है हमारे इंडियन सर्वर से तो अभी फ्री में दे रहा है तो आप ले लीजिए तो चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो बेल आइकन को ऑल पर सेट करो ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और love you guys tata bye bye